Что ж, всем привет! В рамках данного видео рассмотрим майнинг криптовалют э, в рамках одного рига, майнинг нескольких криптовалют одновременно. А для каждой видеокарты, как выставить отдельную криптовалюту, майнинг отдельной криптовалюты, либо же в рамках одного компьютера, как каждой видеокарте выставить отдельную криптовалюту. Или же головную ведущую видеокарту оставить под игры, чтобы она не майнила, а остальные видеокарты, которые подключенные к компьютеру, пустить на майнинг. А кому это будет интересно и кому это потребуется? В первую очередь это потребуется майнерам, у которых есть видеокарты с лог хешрейтом. Это, во-первых, либо же тем, кто играет в какие-то игрушки, у него есть лишние видеокарты, которые могут майнить, он подключил их к компьютеру. Те видеокарты у нас э, майнят, какие-либо криптовалюты а основная головная видеокарта майнингом у нас не занимается, а мы на ней будем, к примеру, играть, работать в фото-видеоредакторах и так далее. Что нам для этого потребуется? Для начала перейдем э, ко второму моему компьютеру. Это единственный компьютер, на котором у меня установлены две видеокарты. Э, переходим и рассмотрим в рамках данного компьютера, э, как майнить одновременно несколько криптовалют на одном компе. Будем рассматривать криптовалюты Ergo и Эфириум, а также на Monopol и Binance Pool. Настройки для этих пулов и так далее. И начнем мы непосредственно а, с Binance Pool. А, как майнить на Binance Pool а, я ссылочку вот здесь вот закреплю в подсказочках и в описании. Вы можете перейти и здесь вот посмотреть, как майнить на биржу Binance. Здесь у нас все есть, а, все, что вам необходимо, здесь имеется в описании, можете без проблем а, здесь а, все посмотреть. Никаких проблем у вас с этим не возникнет. А что откуда берется, как оно берется, адрес э, сервера здесь показано, где взять порт пула, где взять, как настроить, как назвать рик, где это все делается и так далее все можете здесь посмотреть. А у меня же непосредственно уже есть э, готовый батник, из которого я буду брать настройки. Вот здесь у меня имеются такие настроечки, которым я буду пользоваться. Также под видео в описании э, я оставлю э, ссылочку на адреса пулов, на скачивание майнеров, где их можно скачать, данные майнеры. А также оставлю ссылочку на скачивание с Яндекс Диска вот такого вот архива. Здесь сразу же будут подписаны майнеры. Здесь все настройки, которые я использовал в данном видео, сможете просмотреть это, во-первых. И также здесь все настройки, которые я применил к данным майнерам непосредственно, чтобы вы могли посмотреть напрямую, как у меня это было. Будем надеяться, что Яндекс э, Диск э, не повредит данный файл и не поудаляет. Если что, если пароль будет на файле, то это либо же 8, либо же 9 единичек на архиве. Но ну, мы непосредственно перейдем для начала а, к Gminer и настроим а, через Gminer майнинг на Binance Pool непосредственно эфириума. Здесь у нас а, открыли Gminer, здесь майнер ETH эм у нас есть, и мы нажимаем «Изменить». А, кстати, забыл э, сказать, если у вас э, Windows удаляет скачанные майнеры, то вот здесь вот э, в подсказочках и ссылочку в описаниях я добавлю на то, как можно избавиться от этой проблемы и что делать, когда Windows 10 удаляет различные файлы. Поэтому вы можете посмотреть видео «Защитник Windows удаляет файлы», показываю, как решить проблему. Также здесь э, а, много полезной информации в описании есть. И особенно в закрепленном комментарии под видео, который никто обычно не хочет читать, а потом пишет э, э, кучу вопросов, почему, что, да и как. Не посмотрев на видео, а посмотрев его на перемотке, еще раз напоминаю, данное видео, вот именно вот эти вот 8 минут 23 секунды, надо смотреть полностью и не мотать. Если вы где-то перемотали, можете считать то, что у вас э, где-то в половине случаев ничего не получится. Это во-первых, так что смотрите видео полностью и читайте закрепленные комментарии, это вам очень сильно поможет. И перейдем непосредственно к нашему майнеру. Это у нас Gminer и настроим майнинг Gminer, эфириума через Gminer. А нам Pool а Binance. А, выбираем Miner, ETH, нажимаем «Изменить». А, далее, что нам здесь необходимо будет прописать. У меня здесь в настройках уже вынесено. У вас адрес пула, адрес сервера будет точно такой же, как и у меня. Так что можете его полностью копировать. Это ETH, pool Binance, com.1800. Нажимаем «Копировать», «Скопировали». И здесь, где сервер, мы его полностью меняем. Убираем вот это вот. И вставляем свой. Вставили. Все. Теперь нам необходимо вставить адрес кошелька. Здесь юзер. У нас же адрес кошелька это ваше имя, которое вы дадите своим а, так сказать, а, кошельку и так далее. У вас будет создан на Binance пул а, пул кошелек, который вы будете майнить, и там вы зададите ему имя. По ссылочке в описании, я еще раз э, напоминаю, можете посмотреть, там найдете. У нас Binance. Вот он это мое название моего кошелька. Имя кошелька, еще раз, после точки это название Рига, либо же нумерация Рига, главное латинскими буквами. Нажимаем копировать. Так вот скопировали. И здесь этот вот кошелек меняем. Ctrl-V, после точки PC1. Это у меня название Рига. Все. Нажимаем. Сохранить. Теперь мы сохранили все, да? И когда а, мы нажмем старт, у нас запустится наш батник. Как можем видеть, батник у нас запустился, и у нас сейчас в майнинге участвуют обе видеокарты примеру, мы хотим э, майнить только на 1070 Ti, а на 1660 Super, так как это у нас нулевая карта, мы хотим играть в игрушки, работать и так далее. А что нам делать в данном случае? Как исключить из майнинга 1660 Super? Для этого нам в батнике правой кнопкой мыши открываем, изменить. Нужно прописать команду. Команда это называется у нас Device тире-тире, девайс 0, копировать. Скопировали. Здесь так вот после PC1 нажимаем один пробел, Ctrl-V, вставили. Девайс 0, если мы запустим, то у нас будет майнить 1660 супер только, а 1070 Ti у нас майнить не будет. То есть нажимаем сохранить, сохранили, да, а, запустили. Пошел у нас запуск. Идет у нас а, запуск и как видим, здесь манит только 1660 супер, а 1070 нас не манит. Если 1660 супер нам не нужна, нажимаем «Изменить», и здесь девайса 0, меняем на девайс 1, а, «Сохранить», все, запускаем. И у нас сейчас а, майнит уже 1070, как видим. А 1660 супер не майнит. Настройки можете а, здесь перейти, посмотреть. по настройкам. По настройкам здесь вот у нас а, всякую фигню. А Windows любит очень выдавать всякую длинную хрень своими рекламами. Что ж, а, здесь мы можем посмотреть по настройкам. Здесь у нас 1660 Super. А, она на Hynix е. Для нее вот такие вот настройки по эфиру. А для 1070 TI, э, и неважно какой TI, не TI, Gaming, не Gaming, э, гигабайт, не гигабайт, вообще все равно какая, вот такие вот настройки. Power Limit 80, если ниже поставите, то у вас упадет хэшрейт. А, по ядру минус 150, если больше либо меньше, в большую сторону ядро будет греться, в меньшую сторону у вас а, будет падать хэш. А, по памяти плюс 600, больше поставите, э, вам какие-то капусечки накапает э, в крипте, а в хешрейте а смысла от этого нет, будет греться ЧП памяти, меньше не рекомендую, 600 это золотая середина, а максимально, если хотите знать, э, для Gaming и Gaming X это 800. Все, что выше 800 поставите, у вас пойдет отвал видеокарты, отвал драйвера, драйвер у вас будет перезапускаться и так далее и майнинг, майнер у вас будет со временем слетать, потому что память будет перегреваться, это раз. А если же вы поставите также 800, либо же 700, то активно в и так далее во время а, майнинга и серфинга интернета можно в принципе забыть перегрев, а, слет драйвера и так далее. А так при таких настройках для 1660 супер и для 1070, даже если это у вас головная карта, вы можете одновременно майнить, играть в контру, а, играть в Доту, Доту 2, играть героем Меча Магии 5, Цивилизацию, Герои 6, Герои 7. Никаких проблем у вас не вызовет, кроме падения хешрейта. Но одновременно у вас будет идти майнинг, и игрушка будет, в принципе, нормально работать. никаких проблем это у вас не вызовет. Что ж, а, далее у нас есть э, еще один майнер, который здесь у нас имеется. Это Феникс Майнер, к сожалению. А, на нем на данный момент это старая версия. У меня старая версия прописана так, и пул Binance в нем настроен у меня вот так вот. вот. Перейдем, старт майнер, нажимаем изменить, здесь вот изменить. И все настройки у нас носятся уже здесь. Так, это верхнюю строку мы не трогаем, это не трогаем. Здесь феник майнинг, «Э-, экси, пул, стартуп. И здесь уже прописываем это хэш, по Binance 1800, который мы вставляли. Это у нас просто запасной пул, а пул 12 start up, это хэш, пул binance.com.25. Можете его тоже прописать, это как запасной. Если один э, отвалится э, сервак, то переключится на второй сервак и будет майнить там. Кошелек далее здесь прописываем. Вал названия кошелька. И все. В принципе, вот так вот. вот если вам будет нужен Феникс майнер. Но ну, он сразу подразумевает майнинг на всех э, видеокартах одновременно. То есть э, в этом его проблема, потому что это именно у меня старая версия. А теперь перейдем непосредственно к настройке криптовалюты Ergo и майнинг Ergo уже э, на MB майнере. А, запускаем NB Miner. А, здесь у нас а, есть Ergo, как майнить криптовалюту Ergo, где майнить криптовалюту Ergo. Вот здесь вот в подсказочках э, я закреплю ссылочку. И также ссылочку закреплю в описании. Вы сможете перейти. И здесь вот есть как майнить криптовалюту Ergo, где ее майнить, где брать кошелек. Кошелек я непосредственно брал на бирже Hobbit. Можете выбрать любую другую биржу, где поддерживается данная криптовалюта. А, никаких проблем здесь нет. Ну, в рамках а, данного видео, как майнить терго, вы можете посмотреть, какие биржи поддерживают а, данную криптовалюту, какая прибыль на данный момент по на момент съемки видео по данной криптовалюте, где ее майнить, как майнить, как настроить, что взять, где взять. Именно будет майнинг происходить через нанопул, вы здесь можете в этом видео посмотреть, где брать адрес сервера, адрес порта, и все-все-все-все-все самое подробное, максимально подробно. Здесь все объяснено. А также на каком пуле майнить, ну это на пул естественно, какие настройки э, требуются для майнинга данной криптовалюты. А здесь также вот они, они рассмотрены. То есть вот они наши настройки. здесь можно посмотреть, здесь все настроено. И по памяти, ну здесь настройки э, я выставлял для 3070. Э, видеокарточки. Так что учтите. Но ну, а мы переходим непосредственно к нашей криптовалюте Ergo. И здесь у меня вот в моем списке есть все настройки мне необходимые. Так что я буду использовать их. Открываем нашу криптовалюту Ergo в батнике MB Miner. Ergo. Изменить. Нажали изменить. Иногда а, после изменения, либо же открытия батника или так далее, у вас будет летать вот такое вот окошечко, да, и вот система Windows защитила ваш компьютер и так далее. Не выполнять, вы же нажимаете здесь вот подробнее, и вас перекинет уже вот сюда. Уже на вторую картиночку переходим компьютер. Система Windows защитила ваш компьютер, вы подробнее нажали, у вас открылась вот такая, выполнить в любом случае нажали. И все. Нажимаете выполнить в любом случае, у вас вылетит э, от брендбауэра вот такая вот штука, оповещение о безопасности, а, в котором вы уже, в принципе, нажмете Brandware Windows, поставите галочки «Общественные», «Частные», нажмете «Разрешить» и все. Никаких проблем, батники у вас будут все работать. А мы непосредственно перейдем к прописи. Для начала мы будем прописывать эрго а, на биржу Hobbit. Нам необходимо а, взять... Так, так, так, так, так, где? А, здесь у нас Бирже Хоббит, с нее мы будем брать кошелек, а с Binance Пула, так, а с нанопула мы будем брать э, непосредственно настройки. Как надо будет здесь добавить нанопул. Непосредственно настройки будем брать с нанопула. Вот он у нас нанопул. Здесь адрес сервера. Это европейские либо же первый берете, либо же второй берете. И порт сервера, вот он, либо же такой, либо же единички. Я вынес э, непосредственно а, здесь вот э, себе блокнотик и буду брать отсюда. Взяли адрес сервера, адрес пула, скопировали, копировать. И вот он, адрес нашего пула, стартуп, так далее, так далее. Мы все это убираем до двоеточий. Нажимаем Ctrl-V. Все, адрес нашего пола. Порт нашего пола это 5 единичек. Раз, два, три, четыре, пять. Все, порт мы прописали. Вот это вот это у нас кошелек, который нам не нужен. А вместо этого кошелька мы будем вставлять свой кошелек, который взяли на бирже Hobbit для криптовалюты Ergo. Как э, взять э, и настроить себе кошелек, вы можете посмотреть э, видео по ссылке в описании а как майнить криптовалюту Ergo, где ее майнить? Там все про биржу есть. Нажимаем «Копировать» наш кошелек. Вместо этого кошелька вставляем кошелечек. Вставили. Ctrl-V. Вставили кошелек. Там у нас э, было «Default». Через точку вместо «Default» мы должны прописать номер нашего рига. К примеру, это у нас N1 э, или N2 и пропишем непосредственно, к примеру, номер нашего рига. Это у нас N1, пускай будет N1. Все. Нажали. Нажали. Сохранить. Сохранить. Если мы запустим старт Ergo, у нас одновременно запустится майнинг на обоих видеокартах. Но мы хотим, к примеру, поставить э, майнинг одной видеокарты для Ergo. И Ergo у нас пускай будет майниться на видеокарте, к примеру, 1660. А 1070 мы майнить не будем. Также нажимаем «Изменить», изменяем батник, после Long ставим пробел и пишем девайса 0, Ctrl-C. Если девайс 1 поставим, то это будет вторая видеокарта. Отчет видеокарты ведется от нуля. Первая видеокарта это нулевая. Ой не то немножечко не скопировался у нас. Лонг, лонг, лонг. Так, не сохранять, настройки, настройки, нам нужны девайсы, девайсы. Так, вот, копировать всегда лучше делать так вот, через мышку, потому что через Ctrl-C, Ctrl-V вы перепутаете и что-нибудь испортите. А, все, после лонг пробел поставили, нажали Ctrl-V, все, девайс 0. Это у нас 1660 супер будет майнить, это первая где карта. Если поставим единицу, то будет 1070 Ti майнить, поставили 0. Как видим, нажали сохранить, эрго. Сейчас у нас запускается майнинг, криптовалюты Ergo для 1660 Super. И мы можем видеть настроечки. 1070 Ti у нас подсвечена красным, она а криптовалюту Ergo, к примеру, у нас не майнит. И э, рассмотрим настройки для нашей видеокарты эм, криптовалюты Ergo. Ну, также настройки вы можете посмотреть. Здесь вот пошел майнинг криптовалюты Ergo. Все. На этом мы ограничимся, выключим и перейдем уже, к примеру, а, запустим в рамках разных а, батников майнинг различных криптовалют. А, к примеру, мы хотим на NB майнере запустить майнинг Ergo, а на G майнере хотим запустить майнинг эфира, э, G майнинг. Здесь у нас Ethash изменить. копировать, копировать. Вот он э, в эфире Classic записал. Ну, настройки те же самые, что для эфира Classic, что для эфира. Изменить, изменить батник. Вот изменили для нашей эфирки. Все, девайс 1 у нас будет майнить сейчас вот с такими вот настройками. Сохранить, сохранить на пул Binance Ethereum. Запустили. Теперь у нас э, в рамках Gminer майнится Эфириум на видеокарте 1070 Ti, а на видеокарте 1660 Super у нас банится а, криптовалюта Ergo. Кстати, настройки для Ethash и для... Ну, они практически одинаковые, просто Binance Pool Эфир Classic не поддерживает. Что ж, как видим, в рамках двух батников одновременно у нас идет майнинг. Теперь мы вырубим оба майнинга и запустим в рамках одного майнера майнинг разных криптовалют. А, перейдем в NB Miner, и здесь у нас криптовалюта Ergo уже настроена, и здесь криптовалюту Ethereum сейчас настроим в рамках данного батника, в рамках NB Miner. Что нам потребуется? Нам а, потребуется адрес сервера, адресируем, возьмем бинансовские, пул Binance, скопировали еще раз, скопировали. И адрес сервера, адрес порта, Ctrl-M, все, проставили. Адрес кошелька, адрес риг, а, номер рига, также копируем, скопировали. Вместо дефаут. После точки это адрес нашего рига пробел, затем тире long, прописали. И нам нужно прописать девайс. Devices, нажали копировать. Копировать, к примеру, девайс у нас будет майнить э, эфириум D70 Ti. Девайс ставим единицу, нажимаем сохранить, все. И запускаем э, в рамках одного майнера, MB майнера, майнинг Ergo на 1660 Super и майнинг эфириума девайс 1, long. Прописано все. Можем видеть. Тире не поставил. Два тире надо поставить. Все, нажали. Сохранить. Все. Вот они наши майнеры. Заходим в наш майнер, MB-майнер, запускаем эфириум. И в рамках одного майнера у нас сейчас идет а, майнинг в рамках NB майнера на карточке 1660 Super у нас сейчас майнится криптовалюта Ergo. Можем видеть 5824 а, мегахэша. А в рамках 1070 а, мы можем видеть то, что у нас идет майнинг эфириума. А также, что здесь можно сказать а, для Ergo, нам необходимы немножко другие настройки. Сбрасываем настройки. А, по фалим можно уменьшить э, до 60. Даже 65 по влим выставим. 65 для майнинга. Эрго на 1660 супер. А, по ядру 0 оставим. Ядро лучше не двигать. И по памяти, к примеру, поставим плюс памяти просто 500. Посмотрим, как изменятся наши настройки Для 1660 супер. Как видим, ядро у нас выросло. Температура видеокарты у нас тоже выросла, несмотря на то, что это довольно-таки холодный алгоритм Так, по памяти у нас здесь все попадало. До этого было 57,96. Сейчас поэкспериментируем еще раз с памятью. Если память в ноль поставить. Поставили память в ноль. Память Ханикс на данной видеокарте 1660 Super. И как видим, хэш у нас пошел расти. Так, вентиляторы давай выставим ей. 60% оборотов. Все-таки ядро у нас а в нуле. Хэш у нас 45. Ждем далее еще хэша. Ну, в принципе, в рамках вот одного майнера можно так вот видеть. Как видите, уже 60 температура 58 при 60 оборотах на кульках. И это если мы память вывели в ноль. Попробуем по памяти поставить, сколько здесь максимально можно, 1500, попробуем по памяти поставить 1000. 1000. Поставили. Не хочешь тысячу ставить? 1000, Enter. Вот 1000 поставили по памяти. Сейчас посмотрим, как у нас изменится хэш на 1660 супер. Первый раз Серго настраиваю для 1660 супер. Будет ли расти? Ну, чуть-чуть, да, вырос 60 14. Сейчас уже упало все, короче. 46, 85. Вот так вот. Введем карточку. Если 0 поставить по памяти, поставим 0. 0 по памяти. Посмотрим, что будет при нуле по памяти для 1660. Супер. Как упадет, либо же вырастет у нас хэш. Память, еще раз говорю, Ханикс. Ждем, ждем, ждем. Вот она, 1660 наша. Здесь 70 можно закрыть пока что. Здесь тоже закроем батник. Так, 3%, все еще ждем. 37,71 в нуле. То есть полностью надо поставить в минус на 1660 супер все. Ядро оставить по нулю. Ядро можно в нуле оставить. Если ядро поставить полностью в минус, то мы получим 57,96 мегахэш. Если ядро оставить в нуле, то мы в дальнейшем получим сейчас, посмотрим, ядро 0. Память полностью в минус вывели. 54.37. Видео захвата эта карта сейчас не ведет, она только майнит и выводит картинку на монитор. Все, больше ничего эта карта не делает. 54.37. Максималочку мы видели 60 и 14 на данной карте. Продолжаем немножечко в ожидании. посмотрим, какие характеристики. Вот 61-28 МГц это максимально можно выжать при нуле. Ну, если вы хотите охладить свою видеокарточку и ядро поставить, можно ядро в нуле оставить. Если вы ядро оставите, в принципе, в нуле, то, естественно, вам необходимо будет поднять power limit. Попробуем поднять ей power limit до 70. Посмотрим, что получится. Температура чуть-чуть у нас повысилась. Не, на, не намного. Что у нас с хэшами? Так, ждем, ждем, ждем. Повысится ли у нас хэш? И по в лиме 70. Да, долговато. Ролик, похоже, тоже долговатый выйдет за счет вот этой настройки майнера. 61.26 уже получше. Давай поувлим ей поставим 80. Все-таки у нас ядро в нуле и температура у нас возрастет. И раз ядро в нуле, то естественно карточке потребуется больше питания, если мы будем запускать э, что-либо на ней. Смотрим, как вырастет у нас хэш. Ничего не выросло. Абсолютно ничего. Ждем еще чуть-чуть. И будем убирать. 61.11. Сейчас попробуем еще увести при этих настройках ядро в минус. 51, 51. Так, ядро полностью в ноль выведем. Так, вывели для данной валюты ядро в ноль. Ждем. Павлин 80, ядро в ноль, память в ноль. Все в нулях. 61.30. Не особо хорошие показатели. То есть, как вариант, для данной видеокарты будут оставить вот такие вот характеристики, которые у меня, в принципе, здесь и стоят. 50 а, э, по power лимиту, ну, можно поставить для себя, к примеру, 60, 65 по влимам. Даже 70 по влимам. Это для себя, чтобы в игрушках играть и так далее. По ядру, к примеру, выставить 0. По памяти поставить минус. Кулера поставить на 60% оборотов. Нажимаем. Поставим вот такие вот настройки для криптовалюты RG5984. И это у нас э, довольно-таки э, хороший компромисс. Я думаю... Даже можно поставить Pavlim 80. Это у нас будет э, достойный компромисс, чтобы ничего не грелось, а мы разгоним до 70% оборотов наши кулера. Ну, в принципе, а, если захотим поиграть в игрушки, будем кулера немножко выкручивать. Ну, 60-61 мегахэш почти что мы получили. Вот такие вот настройки для криптовалюты Ergo, для 1660 Super на памяти Phoenix. Это видеокарточка 1660 Super Zotac Gaming Так что используйте, применяйте данные настроечки. Ну а на этом в принципе все. Надеюсь было видео полезным, информативным. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.